Oui <laughs> Et toi, va Merci Konnichiwa Aujourd'hui, je vais jouer à Studio Bubble Tea Vous, vous disiez que c'est que une chaîne, mais aussi c'est un jeu. Regardez ça. Studio Bubble Tea. S-T-U-D-I-O espace b u b b l e espace T-E-A. Alors, c'est quoi ce petit bazar Alors, ah, c'est quoi ce bazar Ah ça c'est moi, c'est une pub. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est fermé. Point. Alors, alors. Là, des petites vidéos. Partage la vidéo, tatati, On va voir les vraies vidéos. <laughs> du dans les micro-ondes. Oh, Studio Gummelty, Emily Jolie, Gloria et la fin des Kids United. Paddle Challenge en piscine, Studio Gummelty. Sortie SNES e Mini à Première Super Mario. Carte. Décollage immédiat Studio Gummelty. Oui, mmh, patati, oui, patata, oui, patatos. Oh, c'est quoi ça Les pirates aiment le coca secret de Disneyland, c'est pareil. C'est des ils ont comme d'habitude. <laughs> voilà. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. C'est quoi ça Non, c'est des cailloux, c'est certainement la malédiction du lapinou Pauvre petit lapinou Caché sous un Big Me, non premier, non premier, Big Me, ok, c'est pas compris. Oui, oui, moi c'est des fous dans le salon, c'est des bubble Oui. Oh, c'est ça après euh, vous avez compris, patati patata, vidéo et tout. Oh, vous avez vu Athéna et Thalys. Après, c'est des vidéos de Studio Bébé aussi. Patati patata, oh mince, fermé. Patati patata, oh mince, fermé. Center Park, super. <laughs> Donc là, on va faire fun. Je vais jouer. Ouais, ça joue D'accord. C'est ça monsieur. Bon, je sais, je sais pas jouer. Je sais très bien. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. non, perdu. Mais non, j'ai envie de recommencer. Voilà. Euh, voilà. Euh, euh, voilà. voilà, voilà, voilà. Ah, t'es la loubinette Voilà. Je vous présente ma petite soeur Lubi. coucou, copain. Vas-y, reste loubinette. C'est ma petite soeur là Regarde. On va jouer. Alors, un. 10 ah, là. vite appuie là. Attends, laisse-moi te mettre ton petit doigt. Oh, on a perdu. Attends. Attends. Attends, on a ça à faire. voilà. Allez, on va découvrir les cadeaux. Sans J'ai gagné une carte cadeau, j'ai gagné calice, regardez. Collection des cartes. Tiens, mon cadeau, j'en ai 130. Il m'en faut 200 pour gagner une carte cadeau. Et c'est ma petite Louis qui va la faire. vais faire. Pour ça, je sais pas quoi. Je ne le connais pas. Ah. Donc, regarde les vidéos et ça fait gagner 5 étoiles. Super. <laughs> Et c'est qui là-bas ah, C'est ton papa. Non. Si. Voilà, Marie très beaucoup plu. Dire ça m'a vraiment beaucoup plu. Viens ma petite loubie, Moi, ça t'a plu le jeu Oui, oui, J'espère que du... si les Bubble Tea, le jeu, vous a plu. Qu'est-ce que tu fais là On Touche pas, s'il te plaît, touche pas. Mais où t'as été Même pas, même pas Donc, euh... j'espère que le jeu vous a plu. Moi, ça m'a très beaucoup plu. Et ma petite sœur aussi. Hein, ça t'a plu Un petit bout de chou. Moi, j'aime beaucoup ce jeu Studio Bubble Tea. Si vous voulez l'avoir, téléchargez-le. Mettez des pouces bleus et abonnez-vous à notre chaîne. Ciao, les amis Photo Voilà. Oui <laughs> 全部。